Takže je pondělí 16. května. Já jsem tady výlovím na takový louce mezi barákama, kde někdy žádný barák se naštěstí nepostavil. Protože tady rostou tady tam ty krasavci. To je prstantec májový tohle. Taková celkem jako běžná orčidej. Ale Zase ne tak běžná, aby se to nechránila. A to je jeden, jeden zdatný chlapec. Takže tohle je JK eh, Botanicus. Tady jsou kopce Bíl, bílé stráně u malíček bložky se to jmenuje. Tušíme tady orchideje, ale jak jsem se koukal do našeho seznamu, eh, ty tady budou tak spíš v červnu. Šli jsme tady tohle tu fantastickou kytku. Tohle to je zaraza. Nezelená parazitická rostlina. Eh, zárazy parazitují na kořenech ostatních lučních květin. Ale tady je další. Takže tohle je záraza žlutá. Tady JK Botanicus stále fotí. Jak se to jmenuje, tady je ta kytka? Záraza se jmenuje, řekni záraza. Výborně, ještě se naučíme a bude to dokonalý. Jsme na těch bílých stráních u malíček na bložky, tady tohle je radobíl a je tady celý geniální, tamhle Klapí, Hazenburg, eh, tamhle je Košťálov a tady to je Lovoš a tady to je celý to Milešovský středohoří, Milešovka, Kletečná, eh, tady to je místní verze Plešivce, Plešivců je asi 10, tamhle se někde v údolí je, je Labe, a tady je Kamík, podle kterého Smetana psal jednu ze svých symfonických básní z cyklu Má vlast. Možná, že ten plešovec je kurva tohle, to jsme tady na babinských loukách. Tady potkali loni, ty ty kosace sibirský, kteří jsou krasavci. Ale tady jsou, tady jsou krásný, krásná rodinka majáků.